бром суусунун алиин кислотасында түссүздөнүшү алиин кислотасынын чексиз мүнөзүн аныктоо үчүн п байланышына сапаттык реакция жүргүзөбүз бир аз алиин кислотасынан алабыз алиин кислотасына бир аз бром суусун кошобуз заттар жакшы аралашуу үчүн пробирканы аябай чайкайбыз бром суусуна тиешелүү өң жоголуп кетти демек алиин кислотасында көмүртек атомдорунун ортосунда к байланыш бар экендигин көрсөттү